per un representant de cadascuna de les entitats del PEC, que abans he, he llegit. Eh, entenem que el comitè participatiu el que ha de fer, i, i, i em, em centro més aquí en el comitè participatiu perquè avui som tots, eh, ja s'han fet altres reunions de les altres, eh, del comitè d'estoi de la Secretaria Tècnica, ha de col·laborar amb l'execució de les diferents eh, actuacions i operacions, pot aportar idees, millores, assegurar l'execució del PEC i el seu pla de treball y ha de hacer infusión entre la seva xarxa